Mais tu ris de quoi <laughs> C'est aujourd'hui il y a l'indépendance, non C'est aujourd'hui il y a l'indépendance. C'est aujourd'hui c'est le 1er août. Oh, je ne savais pas ça hier, je l'avais montré hier. là. <laughs> faut pas rire, faut pas rire. Il faut t'abonner, il faut t'abonner. Hein? Tu ne t'abonnes pas, tu regardes la vidéo. Est-ce que c'est bien Il faut imaginer toi-même. <laughs> Asia. segundo brin, Ok.